ਆ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਵੇਖ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਧਰ ਹੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਓਏ ਹੋ ਦੁਆ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ